moi ou moi on dansa coro be amosere ou moi j'ai so non donique abondance amigabono tatoma migabono kama migabono mimama migabono mama quene misericorde je je quene me namo dita guri ma kyo tangpo yong yong tani tangpo jabe samni yong mi ka kya na kebe pela kya che mangpo tela yu sa ya lo sewe na tenye mi ka su tu pe ta la Te ya mi ka che dang che pe ne, te nge mi ka cha la, kan jo na mo do do zo, mi ka che yong we lam ka, kan de sen ge te da che du pe, mi ge ka ne te ge, sen ge ma kanjo namo dodo zo, mi ka te yongwe lamka, pangde shawa te tang che tube, mi ke bomo kane teke, shawa mabu ke bala, raze ngomshe pangde je, tene shaso songwa, shawa mabu lingbe se, te ya mi ka te tang che pe, tenye namo dodo zo, mi yongwe lamka ne, tatu gobe te tang kane teke se, tangara gobe ke Tsu-chungum shi-chal-de-chin, teni-sha-su-son-wa, tangar-ku-po-yang-la-long, pe teni mi reka rebe zelade, rige lunbo ngayin, reka jazo tshamdode, tsumenge bu ngayin, reka pono samlade, la zidege ngayin, reka tshama lunlade, tshama lunze ngayin, reka kage zelade, denge pola ngayin, reka kimge putode, kimge kimla ngayin, reka tzege putode, tzege tsu ya mi ka go se po se ya mi ka so ge ge ge ge ge la se ge la re ya mi ka so ra we po do ge chu la Lekha huye kya tu te, huye kola nga yin se, kya tsin tsin yasin, tenye mika chala kyo, kanjo namo to tu, tenya mika chu si yin, kona yongge mi kazu, lase mu chi zumbu, kimbo yongge mi kazu, lupin bima chunne, laje yongge kimbo budi la, bende yongge mi kazu, lujin belu zana la, loza yongge mi nyingbo la, cheba demi ga zu ge mi ge lam de 디로마도 ro ma do pa la so, ten e pa la son za ne, di de pa de sol de, li so de be ki go ye, sen je po me so sa, di ro ma do son mi ka ma te, mi ka son, la ru ten pe sa ru, lu ru ten pe sa ru son, yang du ku pe sa ru, ke mi ka ma te, mi ka son, mi ke po me te ke, lu pe shen po ta la se, pe ma ju ne ta la se, zamama bo mege go mika go dan jo ne mege go la le me na ba ma sha jo mege mika me me Mika la sawe su mena, jumbo koto mi kesu, Mika su dan jo nesu, mikara la pe che mena, Sama macho mi ke che, mika che dan jo nesu, Mikara sanpe ni mena, Mika la jingwe genmena, Teto ho jemi ke, Mika rāsē lūsē mīkēkā, mīkā kāṅ tāṅ chonēt, mīkā lā yuṅbē lā mēnā, mī bākā rā mīkēt, mīkā tāṅ tāṅ chonēt sō, mīkē kōlā shā mēnā, rāsō lūsō mīkēt, mīkā chā tāṅ chonēt sō, mīkā lā shūṅbē tā mēnā, 开边打边学，没开打，没感觉，打打学拉中年。 미가제 yu 존에서 미가 zho ni su, mika dimbe kamen, Yara gyomo mi gen ka, nanka yangbo mi gen, Mima ka 가 마데 미가 송 제베 칼라 마자 땡게 미라 마자 시 오게 줄라 마자 고미키라 마자 시 개바 포라 마자 사마모라 마자 시 지바 줄라 마자 다베 싱라 마네 지 zebe chang la ma cha chi, seda ngu la ma cha chi, ngongbo yu la ma cha chi, Sadece